在日本平安古董集市淘到一个掌心托着火焰的千手观音的手臂，铜铸的，放在画框里做个立体画心就很好。